Zapraszam na Morenkę. Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało, wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało, wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało. Cztery razy po dwa razy, osiem razy, raz po raz Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam ciało śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało Cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz Wyginam całe śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało Cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz Wyginam całe śmiało, wyginam nagie ciało Wyginam całe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam ciałe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam ciałe śmiało Wyginam nagie ciało, wyginam ciałe śmiało Wyginam nagie ciało Cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz